հեռացրեց գնդակը Խոլոզյանը Վարսեղյանը կարողացավ հապշտակել գնդակը Գրիգորյանից եւ նետվում է առաջ, նկատեց որ ազատ է մնացել դարպասը եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Եվ գնդակը հայտնվում է դարպասում, հրաշալի գոլի հեղինակ դարձավ